Halo, dzisiaj zostajemy operatorami. W sumie ja zostaję operatorem linii 911. Oczywiście zaczniemy sobie od kampanii. Ciekawe jak ona jest długa, jest kilka mapek. Okej. Okay. Najpierw zrobimy sobie kampanię, a później może ogarniemy sobie swobodną grę. Dobra, start. Nie bój się dzwonić na 911, jeśli masz wątpliwości, czy powinien zadzwonić na 911, lepiej zrób, lepiej to zrób. Operator będzie starał Ci się pomóc najlepiej jak potrafi ocenić, czy ta sprawa wymaga interwencji służb ratunkowych. Jeśli nie, operator udzieli Ci wszelkich potrzebnych instrukcji lub informacji. Kontynuuj. Dobra, czyli mamy takie jednostki, o. Mamy 10 tysięcy pieniędzy. A to jest chuj drogie. Dobra, mamy zespoły, mamy tak trzy jednostki policji. Raz, dwa, trzy ambulanse i dwie karetki. Pojazdy, służby. Dobra. Ale czy ja mogę coś z tym zrobić? Aha, mogę przydzielić, ja? mam tą z tym pojazdem. Ten pojazd. W sumie wyciągnę sobie chyba wszystko. Wszystkie pojazdy i tak dalej. Dobra. I służby. Celność 99 ona ma. Nie wiem w sumie czy to coś zmienia ilu ja tutaj dam. Ale wezmę ich w chuj. A, rozmieścić jednostki. A dobra, już dobra, już wiem jak to działa, mhm. I to wszystko musi być tutaj. Okej. Okay. Nie ogarnąłem jak... Jak to działa. Ale spoko, już się nauczyłem chyba. To jest techniczne. Nie potrzebuję i tak służby. Medyk. I te ziomek też tu. Oni byli chyba po dwóch, nie? jeden medyk. Ja go mogę wrzucić? Tutaj powiedzmy. Dobra, i policjanci. Jep. Damy, żeby celność była mniej więcej równa. Będzie. Dobra, i tak to wygląda. Duży pojazdy, dobra. I dajemy rozmieścić jednostki. Rozpocznij dyżur. Tutaj sobie jeżdżą. O, mamy nowe zgłoszenie. Potrzebna interwencja straży pożarnej, praca techniczna, Zgłoszono już ale może to... Okej. Okay. Tutaj mamy straż pożarną. Czekaj. Hmm? Dobra, jedź tu. Puszczenia, zagrożenie elektryczne. Dobra, już tam jedziemy. Dodałbym sobie trochę głośniej jednak tę grę. Wróć. A nie, nie mogę dać głośniej, dobra. O, mamy nowe zgłoszenie. Osoba po spożyciu... Duży... Albo dobra, jednak dam od nowa. Dam po prostu trochę głośniej tę gierkę. O. Dobra, kontynuuj. Jak przy tornado w domu z piwnicy udaj się do piwnicy, pozostań pod solidną osłoną. Użyj ochrony głowy, unikaj okien, nie stawiaj pod ciężkimi obiektami, mogą przewrócić się na ciebie. Spoko, na pewno mi się przyda, tym bardziej, że w Polsce nie ma tornad. D. Kontynuuj. Rozmieścić jednostki. Teraz to chyba dałem za głośno. wygląda. Dobra, chyba mi się wydaje, że powinno być git. Dobra, chwilowe problemy. I rozpoczynamy dyżur. Mamy nowe zgłoszenie. Trzeba interwencja policji. Uuu, przekroczono dozwoloną prędkość. Nieładnie. Jedziemy. Będzie mandacik, oj będzie. Dobra, jest interwencja. O, mamy telefon. To mi dużo peperoni Aha, bardzo śmieszne. Excuse me, you've reached 911. No, się na 911. Oh, and two cans of soda. Please quit these jokes. You're blocking the no, emergency line. nie, jest śmieszne. Debilo. No, ja potrzebuję, że... Ło, prawdopodobnie z bronią. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. Reputacja minus 8. Czemu reputacja minus 8? Dobra. Czekaj. Nawet zgłoszenie. Kierowca policji. Samochód przejechał na czerwone świetle. Uuu, nieładne. Telefon. Mogę pomóc. Chodnie leży nieprzytomny mężczyzna. A... Gdzie? Tutaj. Chcę sprawdzić, czy oddycha. Dobra, oddycha. Więc czy Ma jakieś widoczne obrażenia. Nie. <clears throat> To możliwe, że jest pijany? Tak, strasznie śmierdzi, kompletnie pijany. Dobra. Dobra, już tutaj wysyłam ambulansik. Postrzałem. Dobra, jest tam jeszcze... O! Radka, Może też mamy interwencję. Jest git. To. Dostrzałem. Dobra, sprawa rozwiązana, nowe zgłoszenie. Pomoc medyczna, interwencja policji pijana, kierowca spowodował wypadek samochodowy. Dobra, szybko. Pyk. Pyk. Dobra, telefon. Mogę pomóc. Proszę pan, pali się. Gdzie jesteś? Jestem obok la gdzieś tam. Tutaj, o, zajebioza. Byłam od razu. Dokładnie się pali. Samochód. Dobra, już wysyłam. What I want you to get away from your car right away. Do it as safely as you can, okay? Okay. Dobra. No, is anyone hurt? No. No one is hurt. Will you send help? Tak, już przesyłamy, no. Okay, I'm sending the fire department. Well, I'm waiting. <coughs> Dobra, nowe zgłoszenie. Wykonana interwencja policji. To już tu jadą. <clears throat> Dobra. Tu mamy interwencję. Dobra. No akurat spokojnie, przyspieszymy sobie trochę. O, mam na zgłoszenie. Za pomoc medyczna. Jedziemy. Zgłoszenia. Wow. Okej, okay, telefon. 911, what's your emergency? mogę pomóc. Słucha hałasu. Adres? Dobra. Tutaj. Złamy od razu. Do you know who lives there? Some old man. He looks like he's 60 or 70 years old. I don't, I don't know him very well. Dobra. We don't really talk to each other. Is he often loud like this? No, he's rather quiet, especially at night. Do you hear anything else? I can't hear anything other than the TV. It's really, really loud. Does he live alone? I think so. Do you know if anybody visits his apartment? I've never seen anyone who comes to visit him. Do you think something has happened to him? I'll send the police to check on him. Thank you. I'll be waiting at my place. Bye. Dobra. Już tam jadą. Tu, tu mamy interwencję policji. <clears throat> wypadek drogowy. Trąbił wypadek drogowy. Gdzie? Tutaj. Oni coś robią? Chyba nie. Dobra. Co tu jeszcze jest? Telefon. What's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. Mm, so how long have you had stomach pain? Um, it's about two weeks, I guess. Dobra, nie, tu muszę, może muszę pojechać. So why haven't you gone to a doctor, sir? I was busy. There were so many things to do. Mm. Dobra, wesołą. Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Nie spytałem się o adres, halo. Pff. Dobra, może ustalę jego adres. Przytomny. Dobra, damy tego. Damy to ambulans. Jeszcze. Mogę zmienić, żeby to jechało jakoś szybciej. Dobra. Co tu jest za telefon? A to jest to. Ambulans miałem tu wysłać. Trzeba policję wysłać. Ten już nic 911, what's your emergency? Help! My kitchen is on fire! O Boże. Co from? Okay, get yourself and anyone else that's in the house out no. of the house now. The fire department will be there soon. Okay. Okay. Zadania. Oni już jadą. To jest chyba potrzebna policja. Wypadek drogowy. Tutaj cały czas coś kurde robią. O, dobra, sprawa rozwiązana. Idziemy tu. Właśnie tu jeszcze ambulans muszę wysłać. Dobra. Tutaj cały czas interwencja. Mamy nowe zgłoszenie. Co mamy? Bierzemy akurat coś miłego do kupienia. Uuu, Idziemy. Dobra, sprawy rozwiązane. Tu mamy... Pożar. Dobra. Nowe zgłoszenie. Trzeba interwencja policji. Kierowca prowadzi auto w inny sposób. Uuu, Problem jest taki, że nie wiem czy mamy policję. Mamy. Dobra, jest, szybko. Dobra. To jest rozwiązane, został pijany kierowca. Dobra, ty tu jedź. A ty rób sobie co chcesz. Zastępcy w więzieniu. Dobra, szybciej dajemy. Reputacja 28. Okej. Okay. To zignorowane, powinienem tu policję wysłać, tak mi się wydaje. Zakroczone minus 2? Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Jeden został ranny. Ogólne. No i spoko. 6 mandatów, 3 zatrzymania, 4 hospitalizowanych, 6 wyleczonych. 5000 grzywny dostępu. Uhu. Brud. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym.